むしゃに歩みを進めている取り返したばかりのネバーのベルトそして額と額フェイス2フェイス言葉はいらないかもはや思いは通じ合っているんでしょうか後藤選手すぐいつでもねやってやるよってすぐ言っちゃいますからねさあジェフ・コブがここでマイクを要求しましたうわもう次から次と似たようなものが。 Goto. I challenge you for the Never Open Championship. Never 無差別チャンピオンに挑戦表明ですね。ああ、やっぱりすぐ。さあ、マイクを通さず今度は地声で。ちょっと休ませてあげてよ。 いやちょっと待ってください全門のマイクロエルガン校門のジェフコブこの両者が立て続けですかラムシャとモンスターばっかりだなこれさあそして見事な戦いでした激闘を繰り広げましたマイケル・エルガンお そしてリング上に残ったアラムシャが今マイクを手にしました会場内から第5投コール引き続き俺は誰の挑戦でも受けるおおぶれないこんなとこで終わってられねえんだよこのベルト 俺がてっぺんまで上り詰めてやる以上以上継承が鳴らされたメイドインジャパンの意地守ったのはアラム社後藤弘之でした以上 I said that I'd be a fighting champion. that was one hell of a fight. Jeff, I couldn't keep my championship. But I have no doubt that you can win it. You know, I'm not trying to rain on Elgin's parade. He is a fighting champion, but Goto, I will take that never open championship from you. Maybe I'll give Elgin a shot. Maybe I'll give Goto a shot, doesn't matter. That belt's gonna look great around my shoulder. Maybe I'll bring it back to the islands. ち早くこのベルトを取り返すことができて今ホッとします、うん、俺はこんなところで終わって終わってられないんで、うん、このベルトとともに、うん、新日本のトップに踊り出たいと思います、引き続き、誰の挑戦でも受けるよ あの出てきた外人、うん、水でも OK、うんうん、太一も、やりたいないのかやりたいないのを、いいだろう太一暇になったら相手にしてくれよ以上